دير دل او बाब मरिया लतियूं लो मातू पारण गाय मू

महाराज जय हो बोलो बाप का वीर चरण जी जय हो बाप का मात पिता गुरुदेव जी जय हो बोलो महापुरुष जय हो भगवान की जय हो जय हो आज का आनंद की जी जय हम बोलो वाला लावे जी हो